Gawang tu nabaran aten rumangda kan apsele ganadi marlen kitu na dong ganu gundo panemengen deiti. Idina sen gamlende bonyang lem salem lo kesini kitung nano sojan mane lenji asan. Nami mari sirungan nyamle kan sangle bo sirung anosai kenan mungka babe abdola. Kengken anamdung maranji. Tanti Kumari do Sinha. Kenkin Idol Mardo Saran Trimmer, Mr. Sinna Kottabale, Music Director, Mr. Ravi, Recording Center, Vodarla, Kenkin Maranji, Mr. Sinna Do, Santi Kumari, Kenkin Sanayamar, Venki Camera Mobile Number, Double Nine Four Nine Zero Seven Three Five Four Five, Bar Eight Three One Seven Five Eight Zero Five Three Zero. Bonyang le do guest mini. amandreng matan ci koja kitu na benam tong lengan akolen mandreng na nyana ite jigamle garber bata. Amin. edanudu bonyena man చేతనుడు భోజనామన్ విసునయం లింగం అజనయం